Estamos en un barrio que es Gracia de Barcelona. Es un sitio de ensueño para mí desde siempre, único, singular. La Galería H2O es un proyecto muy abierto para apoyar la creatividad. Impresionante para poder eh, transmitir el proyecto. proyecto de Maibario, de Otans, llega al espacio físico y el espacio de la galería recrea una especie de ambiente de casa ideal donde todo se compra y se vende. Gente muy creativa y me quise rodear de todo esto para unirlo y exponerlo. Acabamos de empezar, esta es nuestra primera colección, la de este verano. Todo lo hacemos en ediciones muy limitadas que las hacemos en un taller pequeñito en Vigo y todos son tejidos naturales y sostenibles. Tenemos una marca de niños, somos de Mallorca, lo diseñamos allí y fabricamos en Barcelona. We come from Latvia, country that only has 28 days of sun, that's official. Out of an interest to do something out of the ordinary, accidentally grew into a business. Generar objetos para las personas en sus hogares con objetos que, tengan historia, que se puedan explicar. Yo tengo una tienda en Barcelona, pero yo quería llegar a otro tipo de chicac y pensaba pues que aquí podíamos romper un poco el hielo. Es una firma de básicos, prendas que sean como una segunda piel. Y la idea es hacer ropa un poquito atemporal, que sea como parte de tu estilo, pero cada prenda por separado. Y es una marca de gafas de Barcelona y las fabricamos en Italia we saw My Barrio online. We really loved the brand selection and this kind of general vibe that was here. Realmente nosotros solo habíamos estado en ferias, en París y tal, nunca habíamos participado en una pop-up y estamos súper contentos. Concentra arte, moda y diseño. Nosotros somos una tienda online, siempre la comunicación con los clientes es muy, muy lejana, ¿no? Y aquí este, también este, tipo de eventos nos ayuda un poco a conocer al cliente. Y otras marcas que también sean similares. Sí, a crear un poco sinergia. Y es un buen lugar para venir y bueno, encontrar cosas nuevas. Es pues como que la misma persona podría llevar un poco de todo. Un sello de diseño, comunidad, selección y estética. Como una cosa en la que yo vendría seguro. Ilusionador, muy positivo. Soleado alegre. Joven. Moda, calidad y buen rollo. Está muy guay, la verdad. Te queda la memoria. My Barrio, el futuro próximo es eh, esta experiencia poder comprar eh, físicamente al poder comprar online.